اسمي رضا خربوش من الجزائر من مدينه باتنة exactement بالضبط آه، انايا ومجموعه من الجزائر درنا un projet سميوه le ويكي ماسابي ولا ويكي موك بلونجلي نهار جينا لبرلين درنا présentation على ويكي موك هذا وتعرفوا آه، علينا بزاف من الناس لانه آه، كانوا جماعه كبيره من فرنسا من الارجنتين ومن باقي انحاء العالم اللي داروا ويكي موك هذا وعرضونا باش في لافري دو سود باش نديرو معاه le MOOC global وان شاء الله نعرفوكم على لو موك تاعنا تاع الجزائر اللي خدمناه بالعربيه على كيفيه المساهمه في ويكيبيديا وكيفاش تحرر فيها وان شاء الله تعجبكم والسلام عليكم